Tapos ko na! Sawa ka mo, Grabe, grabe yung kain ko. Ayun yung kamasem. Yung kanya grilled. Grilled wasem, right? Yeah. Then, uh, this one, grilled also? No, no. But, boiled? Yeah. Okay, we eat boiled. This one. Sit, yung ano, ubus, dami. Basa, Wala na. Ah, <laughs> grabe. Ayun, kinain si Buyas. <laughs> يلا آه، <laughs> وربي آه، منور امك <laughs> إيه. اقسم بالله حبيبي <laughs> Kasi nagugas na. So yan, tatapakan lang yan. Yan. So tapakan natin. Ayan! Dahil lalabas na yung tubig! Oh, saksa! uh, <laughs> ah, high-tech, the high-tech uh, gripo. <laughs> nandito kami sa kabsahan ngayon yung mga kasama ko si Sam, ayan, isang kaibigan, ayan. Si Masim, yung kaibigan ko rin. <laughs> So ito yung place nila no para sa pagkain. Ayan, si si Wasim yan. Ah, Kasama ko sa trabaho. Welcome sa dia. Welcome, welcome. Azam! <laughs> so ito na yung pagkain namin. Napakadami! Grabe! Ayan. So ayan. Pagkain ng mga Saudi. What is the name of food? Uh, Mazem? This Monday and this Mabbi Ah, with rice and this here uh, onion. ah, this is the tradition food. Yeah, baby. And me and Azam. I What's your name, my friend? My name is Azizul. Ah, كم ناسو ايوه بنجلاديش بيا ah, بيا Bangladesh? ايوه شيخ حسين هو في كل Same, uh, ثاني Marjan, Badan ko alat to, no? So, yun. Kakain na kami. balot? Oh, balot? No, no. This, Facebook is... No, TikTok. Yes, YouTube. TikTok? Yeah, TikTok kayo. 1 million. Instagram, ha? Eh? Yeah. yeah. This one famous. Almost famous. Because it's Lata ala kayo video ha? wait, mga na ako. زوج بالمخ لايك ذيس وسيم ما بعرف يبقى طاوله خلاص حبيبي ايه خلاص ذيس از تراديشن يبقى كرسي نو نو ذيس ون حبيبي بيع لا كنت حبيبي اي لايك ذيس بيكوز ذيس از ذا تراديشن هاو ميني ييرز يو هاف ان سعودي 6 years in Saudi Arabia 6 سنه موم سويا وات از ذا نيم ذيس اونيون موم قرمش حبيبي اونيون اه اونيون موم قرمش انا دي ربنا الحين Okay, start na tayo. Yeah, yeah. Ito yung first time ko. Jose, what is this? It's spicy. امم اي اي ده ده عندي بابي انا Spicy? خذ من عندي بابي ما بقى This is my drinks. Hey, this ما تندي شوف ها. شوف this no no this Ah, like, like this? yeah So, itatapon na namin. روح ايوه Oh, Shadu Shasani. Start eh, masalah Masalam, guys. We eat, but then after we eat, we come back for you. Sadan watan nah, Louis. Sobrang uh, busog. Wala na dyan ko. Katok mo tabi eh, lang, Garbal. Sakit na dyan ko. Hindi ko ma-explain pero napakasarap. Pero sa basit. Tikawin na lang namin, hindi namin tayo naubos. Hindi na Yeah. Thank you, my friend. Welcome, my brother. thank you Thank you very much. Ganyan. So, ganyan lang yan. Ayan. Ayan. O, oh, yun. So, ganyan lang siya. Yan. Yeah. Yan, nakita nyo na? Okay, yun. Tapos. Tapos pa. Ah.